centroavante pela esquerda. Cruzamento pra área. É gol! Oscar vem. Dois em cima dele. Saiu bem. Tocou para Neymar. Saiu bem. Carregou Neymar. Arriscou. Bateu pro gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Pé direito. Bateu! É gol! É gol! É gol! É gol! Gol do Milho. Olha o Oscar, partiu contra a torção do primeiro. Vai Oscar, bateu de longe! Olha o gol! Herrera cambia de ritmo, sim, Herrera, gol de Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos, Oribe, gol! Xabi Alonso for Spain. Cool as you like. That's a great ball, he's onside here, that passing! Oh, what a fantastic goal! Obrigado.